Meu nome é Yakan, tenho 10 anos. Meu, meu nome é Tainá e tenho 9 anos. Hoje nós fizemos uma assembleia de ciranda. E a gente estava aprendendo o que a gente deveria fazer e o que deveremos, é, o que teria que arrumar. Na escola, em casa, na, na nossa rua e a gente falou sobre, sobre tipo, o lixo que fica muito nos rios. Falamos também sobre as latinhas que nós demos, devemos arrumar e colocar no lugar que a gente deve, pegou. E também a gente falou sobre o lixo de casa que nós devemos separar. Aí depois disso, nós fomos tomar nós, foi, pra, nós fomos comer, nós fomos lanchar. Teve o um piquenique, cada um compartilhou um lanche. Nossa, eu gostei muito. Eu também. Uma madeira e sei lá, colocar algumas coisas para pendurar. Então, o que eu tô falando? Oh! Oh, não, não, <laughs> olha. Vai, vai. Hoje. Espera na hora de falar primeiro. Não, agora é- eu tô falando Por favor, que é, é não gente? Guarda onde? Na, na, na bolsinha. Na bolsinha. E depois que usa o banheiro, o que, que faz? Tá e na hora de lavar a mão, abre a torneira. Não, lave a torneira, enxuga a mão. A Júlia falou uma coisa interessante. Fala aí, Júlia, com relação a esses lixinhos que caem de fora. É, aquela canela grande que tem nessa sala, lá tem uma mureta. Uhum. E vocês podem pôr o lixo lá, que vai ficar mais fácil, ficar. Isso é uma solução que vocês acham? É. Aquilo faz parte da rotina da vida, né? E lá eles... Não é a assim, senhora que sobra tempo, não. Aquilo tá dentro do programa do dia. Tá lá, cuidar das plantas. Ô tia, e lá, lá tem, na hora que tem as, as flores, Bia. tem uma caixa d'água grandona assim, aí na hora que ela fica muito cheia, ela vai e tá, aí a água vai e cai. Aí cai em cima assim, das plantas já é, fizeram uma técnica, né, de regar. Nossa, eu conheço gente assim. Tem gente que gosta de roda. A avó da Renata, da Renata aqui, ela... Eles estão falando para colocar lixeiras em pontos estratégicos, como lá no, lá no portão. Ah, então, uma, uma coisa pontual, não tem lixeira na agora, entrada lá na frente da escola. Boa, Aí na né? casa. Nas casas estão tendo os quintais sujos. Hum, os quintais das casas estão sujos, tá sujo lá, Samuel? Aham, tá. Ah, o que, você vai fazer com tá a solução tá lá? A solução é varrer, separar os lixos sacar o que não vai usar e colocar na lixeira. Colocar o lixo no alto. Hum. Isso é bem verdade, que o lixo está embaixo, a pessoa vai apontar, é aí olha o outro lado. Hum, então arrumar um lugar, o lixo vocês estão grandes demais, né? O que, que precisa, precisa melhor, me, melhorar? Aqui, a Coloca já fez a sua opinião? Toma. Tá hum. Uh, mas foi massa. Não, cara, eu vou isso só.